Всем привет! С вами Сергей Инкоста. И сегодня покажу э, кое-что по биткоину. Э, нашел прекрасный э, сайт, который платит Сатоши э, по 1000 а просто за разгадывание капчи это по сути целая система, которая ловит эти сатоши где-то там по системам, да, и потом дает их вам. А, что здесь нужно сделать? Ну, основное, конечно, это а, ввести свой биткоин адрес. У меня вот он биткоин адрес стоит. скопировать вот эту строчку и перейти вот сюда. Ставим строчку и начинаем набирать капчу. Засекаем время, сейчас 15 минут следующего часа. А, я, наверное, сейчас отключу звук. Она предлагает перезагрузиться. Вот так вот выглядит плюс один э, мы получили. А таких вот единиц нужно собрать 55, чтобы получилось 1000 сатоши. То есть 55 раз а, набрать правильно а, капчу. Выплачивают или нет, могу показать. Вот эти вот а, 4000 я набрал именно здесь. То есть а, спокойно, без всяких там заманух и тому подобное. Ну что ж, смотрите, так, 16 минут, поехали. Я ставлю на паузу и начну набирать. что время сейчас 16 минут показываю. Ну, допустим, 11, 16. Да что такое? Что-то мне сейчас прям много было неправильных вводов. То ли устал, то ли еще что-то. Плюс отвлекли а, мои родные. Ну, так как и можно меня отвлекать, поэтому Ничего там страшного не было. Так, есть 55. Мы уложили за 15 минут. Но, ну, если честно, примерно 4 минуты у меня отвлекли мои родные. Так. <clears throat> Нажимаем фаусет. Через 28 минут будет распределение. Это еще дополнительная такая фишка. А, нас это не интересует. клан ну, потому что там редко что распределяется. А, теперь здесь у нас 54. Обновляем страницу. 1026 сатоши. А а, показываю счет. 402 сатоши здесь на биткоин кошельке. В бит мой биткоин кошелек. Вот здесь вот. Нажимаем Windows у нас автоматически происходит перевод 1026 сатош. Идем сюда, здесь как будто бы ничего нет. Нажимаем обновить. А, и вот тут вот видим, сейчас появится. Вот, вот она прибавилась. А, вот таким вот нехитрым способом можно а, за час набивать 4000 сатош. За час. А на текущее время мы с партнером пытаемся придумать э, робота, как я мы сделали роботов для фрибиткоина, фридоджикоина, для сайта ДБТК ну и для двух поисковиков. Э, шикарные роботы. А, Но ну, а теперь мы для этого хотим тоже сделать робота, чтобы он мог э, самостоятельно вводить сюда капчу вот эту. Но ну, эта капча какая-то своеобразная если честно. Поэтому тут вопрос в том, что стоит или не стоит. Но я считаю, точно стоит сюда делать робота, потому что, как вы видите, а, достаточно за 15 минут 1000 реальных биткоинов, то есть не вот этот вот уже разделенный биткоин кэш, да, а вот этих вот реальных биткоинов а, он набивает. Это, повторюсь, э, кошелек, мини-кошелек, который позволяет сюда переводить мелкие суммы. Вот. А, здесь будет сейчас под видео реферальная ссылка, вот это вот будет ссылка. А, по ней переходите, регистрируйтесь. А, я вижу, увижу ваш реферал здесь, да, и работаете. Э, для того, чтобы э, перейти на вот эту страницу, вот эту страницу, вам нужно будет нажать вот на этот go to false это claiming claiming ну короче не буду претендовать на правильность произношения мне как-то все равно вот как воспринимать потому что там языковых наречий несколько Нет, Telegram срабатывает. Бог с ним. Вот. Э, ну, тут написано, что если 10 минут простой, то обновляется, и в том числе вот этот вот адрес, он тоже обновляется. Этот адрес типа как для адрес для некоторого взлома сбора. Но я могу вам сказать, что это не фейк. Э, вот вы видите реальный э, баланс, да, который действительно раз в 15 минут пополняется. Вот. А, ребят, смотрите, смотрите видео, а, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями этим видео. Переходите по, реферальной, по моей реферальной ссылке, ссылка она будет под видео, и зарабатывайте тем же самым способом. Я буду рад всем реферальщикам. А, также вы будете видеть новые обзоры по биткоинам на этом моем канале. Всем спасибо за внимание. С вами был Сергей Инкоста. Всем пока.